Lege Agunón, Endakari Yauna, Azpiazu Yauna no he tenido la suerte de estar en la estratosfera nunca. La verdad, la cosa es mucho más sencilla y la ha dicho usted mismo. Los planteamientos del Gobierno y los planteamientos de nuestra coalición estaban muy alejados en lo político y en lo económico. Esa es la razón. No tiene nada que ver en dónde nos situemos nosotros o ustedes. Eh, los parlamentarios de Esquerra Izquierda Unida, con el conjunto de nuestra coalición, el Carrequín Podemos, vamos a defender hoy la enmienda a la totalidad que hemos eh, presentado y vamos a rechazar los presupuestos del Gobierno porque, como venimos planteando año tras año, buscamos un cambio profundo en las políticas en Euskadi. Rechazamos un modelo presupuestario que en nuestra opinión potencia el desarrollo desigual e injusto que actualmente existe en nuestro país, un modelo que castiga a las y los trabajadores, un modelo basado, y lo decimos año tras año, en el trasvase de recursos públicos a lo privado a través de conciertos, contratas, etcétera, que además generan clientelismo e incluso corrupción. Rechazamos unos presupuestos que renuncian a crear empleos de calidad, limitándose a incentivar a través de subvenciones a las patronales la creación de empleos que siempre acaban siendo precarios y temporales. Por eso pensamos que es necesario plantear una alternativa desde la izquierda al modelo político y económico de este Gobierno. Y pensamos que eso no es pedirle X millones en los presupuestos. Plantear una alternativa desde la izquierda al Gobierno no pasa por aceptarles a ustedes los presupuestos a cambio de unos millones, pasa en nuestra opinión por un giro político real que no se va a dar en estos presupuestos. Hace un año decíamos que los presupuestos deberían ser una potente herramienta para repartir la riqueza e intentar alcanzar una sociedad justa e igualitaria. Por eso defendemos un modelo distinto, no solo sobre los gastos, sino también sobre los ingresos públicos. Defendemos una actuación planificada de ingresos y gastos como herramienta para redistribuir las riquezas, porque la realidad es que en este país las rentas del capital cada vez ganan más y las rentas del trabajo cada vez pierden más. Y esta no es una afirmación baladí, es un dato objetivo que han reconocido en este Parlamento tanto el Consejo Económico Social como el Consejo de Relaciones Laborales. En Euskadi los capitalistas cada vez ganan más y las y los trabajadores cada vez pierden más. Estos presupuestos, en nuestra opinión, no están diseñados para cambiar esa realidad injusta. Al contrario, están diseñados para mantener las cosas igual. Por eso, desde la izquierda, defendemos utilizar otras políticas presupuestarias para combatir esa injusta realidad económica, mientras que los presupuestos proponen que se mantenga la situación igual y esa deriva inaceptable que castiga a la gente trabajadora. No es casual que la primera negativa del Gobierno a nuestros planteamientos fuera la negativa a modificar la fiscalidad. El consejero fue tajante a este respecto. La fiscalidad acordada con el Partido Popular hace un año, esa que nosotros describíamos como una fiscalidad al servicio de los beneficios del capital, no se iba a modificar con la izquierda este año. El Gobierno nos dice que no está dispuesto a hablar de fiscalidad con la izquierda, que la fiscalidad acordada con el Partido Popular no se toca. Eso sí, a las pocas semanas, estaba yo presente, el señor Azpiazu anuncia futuras reformas fiscales para potenciar modelos de complementos privados a las pensiones, un modelo que, como saben, nosotros no compartimos. Nosotros pensamos que esa negativa y la negativa a hablar de las propuestas sectoriales que planteábamos desde la coalición El Carrequín Podemos son la evidencia clara de que el Gobierno no está dispuesto a modificar sus políticas, a lo sumo a aumentar algo el presupuesto, pero con la misma lógica política de los años anteriores. Por eso nosotros planteamos la necesidad de una alternativa por la izquierda, una alternativa que pasa por unos presupuestos distintos para unas políticas distintas, pasa por cambiar las prioridades, Pasa también por una distribución distinta de las partidas en todos los ámbitos, educación, empleo, salud o protección social. Pasa por la red pública frente a la red concentrada, por la prioridad de la atención primaria y la salud pública. Pasa por garantizar la calidad y la, salud y la seguridad en el trabajo o por los recursos para servicios públicos directos frente a tanta contrata y adjudicación a empresas privadas. Por eso hoy nosotros vamos a rechazar los presupuestos del Gobierno, porque planteamos la necesidad de una alternativa por la izquierda, porque respaldar los presupuestos del Gobierno a cambio de algunos millones, pero sin modificar la estructura y prioridades de los mismos, supondría renunciar a la alternativa de izquierdas y aceptar los mismos presupuestos de derechas que no garantizan una más justa redistribución de la riqueza. Por eso hoy los parlamentarios de Esqueranicha y el conjunto de la coalición El Carrequín Podemos vamos a rechazar los presupuestos. Es que ricasco.